Բարև ձեզ։ Ուրեմն Canvas-ը դա մի HTML element է, որը հնարավորություն է մեզ տալիս նկարել էկրանի վրա։ Canvas նշանակում է կտավ եւ կարելի է պատկերացնել իրան, ինչպես հենց կտավ, որի վրա մենք ուրեմն կնկարենք։ Ինչպես կարելի է նրանց ստեղծել, ինչպես որ ցանկացած ուրիշ HTML-ի element, այսինքն գրում ենք Canvas canvas, ահա, խնդրեմ, եւ եթե run անենք, ահա խնդրեմ մեր կտավը։ Բնականաբար ոչ մի բան չենք տեսնում, նենց որ եկեք ուրեմն կտավին տանք սահման։ Նենց որ canvas border 1 pixel red solid run Ահա, խնդրեմ, սա մեր կտավն է։ Հիմա եկեք կոնկրետ ուրեմն լայնություն եւ բարձրությունը ընտանք, with թող լայնությունը ուրեմն թող լինի 0.5 դե ասենք թե 500, բարձրությունը height թող լինի թող լինի 400, ինչու՞ չէ։ Run։ Ու 400-ը շատ էր, լավ 300։ Ահա, լավ։ Հիմա եկեք ստեղից ուրեմն գտնենք այդ DOM element-ը, որ նկարագրում է այս canvas-ին, դրա դե, համար անում ենք document.query selector Եվ ինչով իրանք select անենք, ինչով իրանք գտնենք, դե քանի որ միակ element-ն է մեր HTML-ի մեջ, եկեք միանգամից հենց իր element-ի անունով canvas այսպես։ Ուրեմն դա վերագրենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ։ Խնդրեմ։ Այսինքն ստեղ ասում ենք դոմին խնդրում ենք, որ գնա գտնի n element-ը, որը բռնում է այս ոնց որ CSS selector-ին, այս օրենքին, սա նշանակում է s անունով element-ները, որը սա է, եւ դա գտնում է, վերադառնում է եւ որին մենք ուրեմն վերագրում ենք այ այստեղ։ Okay։ Հիմա մենք ուզում ենք նկարենք այս կտավի վրա, հա, այս canvas-ի վրա։ Բայց միջև դա, եկեք մի բան ցույց տամ։ Ուրեմն նայեք ստեղ։ Տեսնում եք այս արժեքները, լայնություն, բարձրություն, որոնք որ կան այս element-ի մեջ, այս attribute-ները, այսպես ասած։ Մենք իրենց ստեղից կարող ենք կարդանք, այսպես canvas.width։ Հիմա եթե սա alert անենք, նայեք, ինչ կվերադարձնի, ահա, 500, այսինքն վերադարձեց այս արժեքը։ Մենք նաև այդ արժեքը կարող ենք ստեղ փոխենք, helps can invest at with թող լինի լրիվ ուրիշ բան, 200, օրինակ։ Run ենք անում եւ ահա, խնդրեմ, ունենք 200 պիքսանոց կտավ, canvas այսինքն դա ուղղակի հետաքրքիր է, որ իմանաք, որ այդպես կարելի է ուրեմն այդ օբյեկտների հետ խաղալ եւ տեսնել արդյունքը ուրեմն մեր կայքում, հա։ Okay, հիմա մենք ուզում ենք նկարենք այս կտավի վրա, դրա համար մեզ պետք են գործիքներ, չէ՞։ Ինչպես կարելի է ստանալ։ Դե մենք ուրեմն նկարում ենք երկու ծավալային ուրեմն մակերեսի վրա, չէ՞։ Հենց որ մեզ պետք են 2D, այսպես ասած, գործիքներ։ Ինչպես կարելի է նրանց ստանալ։ canvas.getContext 2D։ Ահա, այսպես։ Դա եկեք վերագրենք մի հատ փոփոխականի մեջ, const context։ Ընտրեմ։ Հիմա այս context-ը մի object է, որին կցած են ֆունկցիաներ, որոնք մեզ հնարավորություն կտան նկարել canvas-ի վրա։ Եկեք նկարենք ուրեմն ուղանկյուն, okay? context.fill rect նկայելու համար պետք է x, y, որպես իմանանք որտեղ և լայնություն բարձություն, okay? Նենց որ եկեք տանք, ասենք 10, ուպ, գնայք, 10 10, ասենք 100-ը 100-ի վրա, կամ 50-ը 50-ի վրա, ինչու՞ չէ։ Խնդրեմ, նկարեցինք եւ ստացանք այս ստուփը։ Հիմա ստեղ մի հատ հետաքրքիր բան կարող է նկատած լինեք։ X-ը աշխատում է նենց, ոնց որ դուք սովոր եք, այսինքն եթե սա 0-ն է, մենք 10 գնացինք աջ եւ ահա ստեղծվեց այս մեր տուփը աջ շեղված դեպի դեպի աջ, չէ՞։ Այդ նորմալ է, բայց Y-ը ինչ անում ստեղ։ Ну, բարձվում է մեզ 0-0-ն այստեղ է։ Ու եւ Y-ը, Y-ը աճում է դեպի ներքև։ Okay, այսինքն սա 0-ն է, այս գիծը 0-ն է։ Եվ 10 ներքև նա իջավ եւ ահա նկարվեց այս սա։ Այսինքն աճ գնաց 10 եւ ներքև եկավ 10։ Այսինքն y-ը եթե մենք դարձնենք 50 Քանի կնեք 50, քանի որ y-ը դեպի ներքև է աճում, հետևաբար տուփը կնկարվի ավելի ներքև։ Ահա, խնդրեմ, okay։ Um, okay, հիմա fill rect։ Ինչ է նշանակում fill rect։ The rectangle, rect, uh, rectangle, rectangle նշանակում է ուղանկյուն։ Fill նշանակում է լցրու, okay? Fill rect, լցրու ուղանկյուն։ Okay, լծրեց, բայց մենք չասեցինք ինչ գույնի, նա հետեւաբար ինքը ոնց որ default գույն ընտրեց, ասենք սև ու դա սևը սև ներկեց։ Մենք կարող ենք այդ գույնը փոխենք։ Պետք է փոխենք միջև նկարելը, բայց դա շատ կարևոր է, հերթականությունը կարևոր է։ Հենց որ ստեղ կընտրենք գույն context.fill style Եվ սրան վերագրում ենք, ուրեմն fill style-ի վերագրում ենք ինչ որ գույն, կարող ենք RGB-ով անենք, hex-ով անենք կամ ուղղակի անունը գրենք գույնի, ասենք թե red, կարմիր։ Եվ ահա, խնդրեմ, նա լցրեց այդ մեր ուղանկյունը կարմիր գույնով։ Մենք նաև կարող ենք ուրեմն նկարենք ուղանկյունը, բայց միայն սահմանը, okay? Սահմանը կոչվում է stroke, okay? Stroke։ Նենց որ մեզ պետք է անել context.stroke rect ոչ թե fill rect, այլ stroke rect, միայն այն այն շրջի մասը նկարի, okay, stroke rect։ Արգումենտները նույնն են, x, y, լայնություն, բարձրություն։ Նենց որ եկեք, ասենք, իրա կողքը նկարենք, նենց որ եկեք, ասենք, x-ը թող լինի 100 ենքոմ, բարձրությունը հա, էլի 50, մնացածը 50, ինչու՞ չէ run անենք, ահա, խնդրեմ, ինքը նկարեց միայն այս ստուփը, որտեղ որ միայն սահմանն է նկարված։ Այդ սահմանի գույնը մենք կարող ենք փոխենք context.stroke style, որը կլինի, ասենք թե green, կանաչ, ասենք թե։ Ահա, խնդրեմ, հիմա ունենք կարմիր ուրեմն լրացրած, հա, լցրած ուղանկյուն եւ մի հատ էլ ուղանկյուն, որտեղ որ միայն stroke-ը, այսինքն իրա ոնց որ շրջի այն գծերն են նկարված։ Ա, Իմիջալոց այդ գծերի լայնությունը մենք նաև կարող ենք փոխենք այսպես context.line width line նշանակում է գիծ width լայնություն, այսինքն գծի լայնությունը պիքսելներով ենք մենք որոշում, դրանց որ եկեք ասենք 10 պիքսելանոց։ Հնչեմ, ահա ինքը բավականին հաստ է, ինչպես տեսնում եք, օքեյ։ Եկեք ավելի մի քիչ կոկիկ դարձնենք, 2, ինչու՞ չէ։ Ահա, խնդրեմ, հիմա ունենք 2 հատ էս PP, ուրեմն rectangle հույսով եմ այսքանը པարզ էր։ Հիմա հիմնականում երբ որ մենք ծրագրավորում ենք ու ինչ որ բան ենք ուզում նկարենք էկրանի վրա, մենք ունենում ենք ինչ որ data, ինֆորմացիա, եւ ունենք այն կոդը, որը որ փորձում է այդ ինֆորմացիան նկարի էկրանի վրա հա իսկ ստեղ այսինքն ինչպես կարող ենք դա անենք մենք կարող ենք ստեղ ստեղծենք այդ ինֆորմացիան ասենք let data ինչու՞ չէ data թող լինի հենց այդ object-ը որը ունի ուրեմն x որը թող լինի չգիտեմ ասենք թե 10 y որը թող լինի 10 ուպ 10 width որը թող լինի 50 եւ height որը լինի 50 այսինքն սա ինչ է սա ինֆորմացիա է դա data-ա որը ունի ինչ որ ինֆորմացիա, պարամետրներ x-ի մասին, y-ի մասին, բարձրությունի մասին, որը մենք հիմա կուզենանք, ուրեմն նկարենք էկրանի վրա։ Նենց որ եկեք այս ամեն ինչը ջնջենք եւ ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա draw։ Սա մի հատ ֆունկցիա է, անունը draw ենք դրել, draw նկարել, հա։ Սա այն ֆունկցիան է, որը մենք կանչենք, երբ որ մենք կուզենանք ինֆորմացիան, որը ստա է, նկարենք էկրանի վրա նո եկեք ենթադրենք, որ այս data-ն ուրեմն ուղանկյուն ուղանկյունի մասին է։ Դենց որ եկեք իրեն նկարենք, այսինքն մենք կարող ենք իրեն մաստեղ անենք context.fill rect rect։ Եվ փոխանցենք ուրեմն data.x, data.y with օ կներեք, ինչ եմ անում, կներեք, հա, data.data.x, data.y, data.width եւ data.height։ Հմ Կնայեք, ես մի քիչ ես կոմ բերեմ։ Ահա, խնդրեմ։ Հիմա այս draw ֆունկցիան ես կկանչեմ եւ ահա run ենք անում եւ մենք ստանում ենք sense մի բան։ Նաեւ կարող ենք գույն ավելացնենք։ Հիմա գույնը կարող ենք ստեղ ավելացնել, բայց եկեք դա ավելացնենք որպես data, ինֆորմացիա։ Հենց որ եկեք անենք fill color կամ fill style նույնիսկ, ինչու՞ չէ։ Թող լինի red։ Ահա հիմա ստեղ ուրեմն կարող ենք անենք context.fill style, որի մենք կվերագրենք data.fill style։ Խնդրեմ, հիմա run ենք անում, ահա, խնդրեմ, ունենք մի տուպ։ Ինչու է ամեն ինչը, հա, ինչու ինչու է ամեն ինչը դրեցինք ֆունկցիայի մեջ եւ այլն եւ այլն, որով հետեւ ապագայում մենք կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է այս ինֆորմացիան փոխել եւ նորից կանչել draw ֆունկցիան, որպեսզի նա իրավիճակը փոխի։ Եվ այդպես մենք ապագայում կտեսնենք ինչպես կարելի է ստեղծել animation-ներ եւ վերջում մի շատ բարձ խաղ։ Այսինքն միտքը ինչու՞մ է, որ մենք ունենք ինֆորմացիա, data, որը նկարագրում է իրավիճակը խաղի, եւ մենք ունենք ինչ որ կոդ, նո այս բaragայում draw կոդը, որը ուղղակի այդ ինֆորմացիան կարդալով նկարում է էկրանի վրա։ Երբ որ մենք ուզում ենք փոխենք ինչ որ բան խաղի հետ կապված, մենք փոխում ենք ինֆորմացիան, data-ն։ Եվ հետո նորից կանչելով draw-ն, ինքը էկրանը ուղղակի ոնց որ փոխում է, հա, նոր այդ դետալները նկարում է էկրանի վրա։ Եվ հետևաբար այսպես մենք ստանում ենք ապագայում animation-ներ, խաղեր եւ այլն, որի մասին մենք խոսանք հետո բայց հույսով եմ այսքանը པարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առայժմ